ආයිබන් කටය මේ සැරේදී අපිත් එක එකතු වෙනවා ජාත්මා වික්‍රමණයක මෙයක් අපේ කැම්පස එකේ ග්‍රජුවට් කෙනෙක් හැබැයි අනිතයට සාපේක්ෂ මෙය වෙනස් රූටයක් ගත්තා මෙයා දැන් වැඩ කරන්නේ එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයත් එක්ක ඉතින් මම ජාත්මාකිව ආයිබොන් කියල පිළිගන්න පේශුවකට ආයිබන් පලමල් ඉබම ස්තුතිමට ආරාධන කරන්න ආකේ මේ මට මේක ගොඩක්කට පැටලෙනවා කියන්න අක්කගේ තනතුරයි කොහෙද වැඩ කරන්නේ ගැන පුඩක් කියන්නකෝ ඕ මගේ තනතුර තමයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහලේකම්වරයාගේ තරුණ කටයුතු පිළිබඳ දූතවරයා. ඒ කියන්නේ මගේ ප්‍රමුඛම කාර්යභාරය තමයි එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයාව නියෝජනය කිරීම සහ ඔහුට උපදෙස් දීම තරුණ කටයුතු කියන ශාස්ත්‍රය ඇතුලේ. එතකොට මම ලේසින් විදිහ තමයි ඒක පැහැදිලි කරන්න. දැන් හිතන්නකෝ අපි අපේ රජය ගත්තොත් අපේ රජයේ ජනාධිපතිවරයා ඉන්නවා කැබිනට් මණ්ඩලයක් ඉන්නවනේ. ඒ වගේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයා ඒ ජනාධිපතිවරයාට සමානයි කියලා හිතුවොත් කැබිනට් මණ්ඩලයක් ඉන්නවා එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ විවිධ කටයුතු භාරව. ඒතකොට ඒ කැබිනට් මණ්ඩලයේ තරුණ කටයුතු බාලව ඉන්න ඇමතිවරයා මම කියලා හිතන්නකෝ එහෙම හිතුවොත් මම හිතන්නේ ලේසි තේරුම් ගන්න මගේ කාර්යභාරය කොයි වගේද කියලා. නමුත් වෙනස් වෙන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඇමති මණ්ඩලයක ඇමති කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ ඒ රටේ සම්බන්ධයෙන් විතරයිනේ. හැබැයි මගේ කාර්යභාරය තමයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සමාජික රටවල් 193ෙම ඉන්න තරුණ තරුණියොත් එක්ක වැඩ කරන. wow මේ අකි මට දැනගන්නුව දැන් තරුණ කිවම මොන වයස් පරතරයද අපි මේ කතා කරන්නේ මොකද මේ අපි තාම තරුණයිද කොහොමද ඒතයි සමරලට අවුරුදු අතලිස් ගන පනස්සන ගණන් කර ඇත් ඔය ප්‍රශ්න වගේ හන මෙම එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානය ගත්තත් ඇත්තරම අපිට එක එක ග්‍රීමට කන්න මොකද තරුණ කියන වයස කියලා අපේ සමහර රෙසලූෂන්ස් තියෙනවා ඒවයි කියනවා තරුණයෝ කියන්නේ අවුරුදු 25ත් 15ත් 24ත් අතරයි කියලා. සමහර රිසලූෂන්ස් වල තියෙනවා 18ත් 29ත් අතරයි කියලා. නමුත් අපි හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරනවා එක්සත් ජාතික සංවිධානය අපි වැඩ කරන රටවල් තියෙනවානේ. ඒ රටේ ඒ රටේ පිළිගත්තු තරුණයන් කියන එක කොහොමද ඒගොල්ලෝ ඩිෆයින් කරන්නේ කියලා. මොකද දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඇතැම් රටවල ඔයා විවාහ වුණාම ඔයා තරුණෙක් වෙන එක නවතිනවා. ඔයාගේ පළවෙනි ළමයා ලැබුණාම ඔයා වැඩිහිටියෙක් කියලා සලකනවා. ඔයා පළවෙනිටම රස්සාවක් වාගෙන ඔයාගේ ගෙදරින් අයින් වුණාම ඔයා වැඩිහිටි භාවයට පත් වුණා කියලා කියනවා. ඒතර අපි සමහර වෙලාවට කියනවා මේ යූත් කියන කොන්සෙප්ට් එක නැත්නම් තරුණයා කියන සංකල්පය සෝෂල් කොන්ස්ට්‍රක්ට් එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් සමාජ මතයක් කියලා. මොකද ඇතැම් රටවල තරුණයෝ අවුරුදු 18 වෙද්දී විවාහ වෙලා ගෙදරින් එළියට යනවා. 18 වෙද්දී 20 වෙද්දී පළවෙනි රැකියාව හොයා ගන්නවා. නමුත් තවත් රටවල් වල අවුරුදු 35 40 වෙලා තමයි විවාහ වෙලා පළවෙනි ළමයා ලැබිලා ඒගොල්ලෝ ගෙදරින් එළියට යන්නේ. එතකොට එක එක සමාජයන් ඒ රට එක එක රටවල් වල තරුණයක් කියන එක නම අර්ථ දක්වන විදිය වෙනස්. ඉතින් අපි බොහොම වෙලාවට උත්සාහ කරනවා ඒ රටේ ආකල්ප වලට ඒ රටේ කල්චර් එකට ගැළපෙන විදිහට ඒක ඩිෆයින් කරගෙන ඒ ඒක ඇතුලේ වැඩ කරන්න. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට මට දෙන්න පුළුවන් නිකන් අවුරුදු 15ත් 30ත් අතර හෝ 15ත් 35ත් අතර තමයි ගොඩක් රටවල් තරුණයෝ කියලා හඳුන්වන්නේ. බොහම ස්තුතියක් මේ හැඳින්වීමට මංහිතන මේක සමාජධ්‍යයන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕන මොකද මං ඒ පොත්වල විතරයි මේ එක්ෂත් ජාතින්ගේ සංවිධානය ගැන අහලා තියෙන්නේ එත් එක මගේ යාලු ඉන්නවා හැමතිස්සම නිකං කියන එගුලන් කැමති එතැන්ට යන්න එතන වැඩ කරන්න මර වොලන්ටියරිං වගේ දේවල් කරලා ඒත් මට එච්චර මේ මගේ මටක විශේෂත්වයක් එහෙම මන් දන්න තිහින්ද අහන්නයක මේ මොකද්ද මේ එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානය මොනවගේ වැදගත්කමක්ද ලංකාවට තියෙන්නේ ඒක හරහා එක්සත් ජාතික සංවිධානය කියලා කියන්නේ ඉන්ට ගවමට ලෝගනයිසේෂන් එක ඒ කියන්නේ අන්තර් ජාතික ජාතීන් අතර තියෙන සංවිධානයක් ගොඩක් ලෝකෙ තියෙන මේ මිස්කන්සෙප්ෂන් එකක් තමයි වැරදි වැටහීමක් තමයි UN එක NGO එකක් කියලා non governmental organization එකක් කියලා UN UN එක NGO එකක් නෙමෙයි UN එක රටවල් වල ආණ්ඩු එහෙම නැත්නම් රජයන් ගවර්මන්ස් එකතු වෙලා හදාගත්තු ඉන්ටර් ගවර්මන්ට් අන්තර්ජාතික සංවිධානයක්. එතකොට මෙතන රටවල් 193ක් සමාජිකත්වය දරනවා සංවිධානය ඇතුලේ ගන්න තීන්දුව තීරණවලදී ඒ හැම රටටම ඡන්දයක් හිමි වෙනවා. එතකොට ඔයා දැන් කිරිබාති වගේ ගොඩාක් පොඩි පැසිෆික් කලාපේ තියෙන රටක් වුණත් ඇමරිකාව කැනඩාව වගේ ලොකු රටක් වුණත් ඔයාට එක ඡන්දයක් හිමි වෙනවා එක්සත් ජාතික මහා මණ්ඩලය ඇතුලේ. එතකොට කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේක හැම රටකටම සමාන අවස්ථා ලැබෙන සංවිධානයක් කියලා. නමුත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඇතුලේ තියෙනවා වෙන වෙන අංශ කිහිපයක්. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට security කවුන්සිල් එක ආරක්ෂක මණ්ඩලය ගත්තොත් අර 193ම ආරක්ෂක මණ්ඩලේ නැහැ. ආරක්ෂක මණ්ඩලේ ඉන්නේ 15ක් වගේ. එතන 5 දෙනෙක් නිත්‍ය සමාජිකයෝ 10 දෙනෙක් වෙනස් වෙනවා. ඡන්ද වලින් පත් වෙන සමාජිකයෝ. ඉතින් නිත්‍ය සමාජිකයෝ 5 දෙනාට උදාහරණයක් විදිහට ලොකු බලයක් තියෙනවා අනිත් සමාජිකයන්ට නැති. එතකොට තවත් විදිහකට ආගියු කරන්න පුළුවන් නෑ. හැබැයි හැමෝටම එක ඡන්දයක අන තිබ්බත් අර 5 දෙනාට පුළුවන් නම් ලෝකයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ තීරණ ගන්න සහ ඒ ගන්න තීරණ ආපසු හරවන්න. එහෙනම් තවත් කෙනෙකුට ආගියු කරන්න පුළුවන් මේක ඇත්තටම එහෙම සම සම තැනක් තියෙන ඕගනයිසේෂන් එකක් නෙමෙයි කියලා. එතකොට මේකටද මේ කියන්නේ වීටෝ පව කියලා. වීටෝ පව නිෂේධ බලය කියලා කියන්නේ ඒ රටවල් පහට තියෙන ඒ බලයට තමයි. එතකොට චීනය, ඇමරිකාව, ප්‍රංශය, එංගලන්ත, UK, United Kingdom සහ රශ්යා රුසියාව කියන රටවල් පහට තමයි මේ නිෂේධ බලය තියෙන්නේ. එතකොට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් ඉතිහාසයේ දැන් අවුරුදු 76කට කලින් තමයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය හැදෙන්නේ දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධයක් ඇතිවීම නවත්තන්න. හැබැයි පසුගිය අවුරුදු 76 ඇතුළත එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය අර දෙවන ලෝක යුද්ධයක් ඇතිවීම නැවැත්වීම හෝ ලෝක ආරක්ෂාව පවත්වාගෙන යාම කියන ප්‍රධාන අරමුණට අමතරව තවත් විවිධ ශේස්ත්‍රයන්ට විහිදිලා ගිහින් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට හැමෝම දන්නා සීගිරිය ලෝක උරුමයක් කියලා යුනෙස්කෝ සංවිධානයෙන් හඳුන්වලා තියෙනවා. ඒතර යුනෙස්කෝ වගේ සංවිධාන හරහා ඒ කල්චර්, এඩියුකේෂන්, අධ්‍යාපනය, යුනිසෙෆ් වගේ ආයතන හරහා ළමයින් පිළිබඳ එන්නත්කරණය පිළිබඳ WHO ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඒ වගේ විවිධ ක්ලයිමේට් චේන්ජ් සම්බන්ධයෙන් දේශගුණ ව්‍යාපාරය සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේ විවිධ දේවල් වලට පසුගිය අවුරුදු 76 ඇතුළත මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වර්ධනය වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් අර මූලික අරමුණෙන් එහාට ගිහින්. එතකොට ඔයාගේ ප්‍රශ්නට ලංකාව වගේ රටකට මේක කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ කියලා ලංකාව ඒ රටවල් 193න් එකක්. එතකොට ලංකාව විවිධාකාරයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට contribute කරලා තියෙනවා. වගේම එක්සත් ජාතික සංවිධානයත් ලංකාවට විවිධාකාරයෙන් කන්ට්‍රිබියුට් කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ලංකාවේ අපේ ඉස්සර තිබ්බ අපි මැලේරියාව වගේ ඒවා තුරන් කරපු රටක්. එතකොට අපේ පබ්ලික් හෙල්ත් සිස්ටම් එක වගේ දේවල් එක්සත් ජාතික සංවිධානය හොඳ එක්ස්පීරියන්සස් විදිහට අරගෙන අනිත් රටවල් වලට ප්‍රොමෝට් කරලා තියෙනවා. ලංකාව ඉස්සර නිදහස් අධ්‍යාපනය අර ඉස්කෝලවල කෑම දුන ස්කූල් මීල්ස් ප්‍රෝග්‍රම් කියන එක එහෙම අපේ වර්ල්ඩ් ෆුඩ් ප්‍රෝග්‍රම් එක ආහාර අනුකූල අනිත් රටවල් වලට ප්‍රචාරය කළා තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපේ රටේ යුද්ධය එහෙම තියෙන කාලේ අවතන්වීම් තියෙන කාලේ UNHCR එක මානව හිමිකම් පිළිබඳ සංවිධාන ඒගොල්ලෝ වෙලා ලංකාවට අනිත් පැත්තට ඒ තත්ත්වයන් වර්ධනය කරගන්න උදව් කරලා තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. එතකොට දැනටත් අදටත් ලංකාවේ විවිධ ශේස්ත්‍රවලට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විවිධ කාර්යාංශ එකතු වෙලා වැඩ කරන අවස්ථාවල් තියෙනවා. මං ඇත්තට දැනගන්න කැමති මොනාරි මේ ඉන්ස්පයිරිං ස්ටෝරිස් තියනවද කියලා නිකං අපි වගේම ටික අපිට සමාන ඉතිහාසයක් නැතුව ඇති හැබැයි අපි වගේම ටිකක් යටත් විජිතයක් නැතම් පෝස් කොලෝනියල් ඒත් එකම සිවිල් යුද්ධයකින් ඩික් අවසන් වෙච්ච රටවල් අපි වගේ තවත් එයගේ රටවල් තියෙනවද ඒවා මොනවගේ එගලන්ගේ ඇටිටියස් කෝමදක ඒ රටවල් වල එන්න ළමයිගේ ඒක උත්තර දෙන්න හරිම අමාරු ප්‍රශ්නයක්. මොකද මං හිතන්නේ කිසිම රටක් එක් තව රටකට සමාන නෑ දැන් කොච්චර යුද්ධයක් තිබ්බ රටක් වුණා දැන් හිතන්නකෝ කොලොම්බියාවෙත් යුද්ධයක් තිබ්බා අපේ රටේත් යුද්ධයක් තිබ්බා එහෙමයි කියලා අපේ රටවල් දෙකේ යුද්ධය ඇති වෙන හේතු ඕ යුද්ධය නිමා වෙච්ච විදිහ ඕ හරි කොහොමද ඊට පස්සේ පශ්චාත් යුද යුද සමයේ කොහොමද ප්‍රතිසංස්කරණය නැති වුණේ ඒවා ගොඩාක් මං හිතන්නේ එකිනෙකට වෙනස් ඒකින්ද හැමතිස්සෙම අර මවත් උත්සාහ කරන රටවල් එකිනෙකට මේ කම්පෙයා කරන්නෙත් සමාන කරන්නෙත් නැතුව හැමතිස්සෙම අර ඒකේ කොන්ටෙක්ස්ට් එක ඒකේ මොකද්ද යථාර්ථය කියලා හොයලා ඒ යථාර්ථය ඇතුළ ඉඳගෙන වැඩ කරන්න. ඊටත් අමතරව තරුණයෝ කියන කතාවේ දැන් අපි ගොඩක් වෙලා තියෙනවා අතරුණයෝ මෙහෙමයි. තරුණයෝ අරමයි කියලා අපි අර හරිම ජෙනරලයිස්ඩ් ස්ටේට්මන්ට්ස් කරනවානේ. හැබැයි තරුණයෙක් තමයි හැම තරුණයම එකිනෙකාට වෙනස්. දැන් හිතන ඔයයිමයි වෙනස්. ඔයයි වගේ නංගී වෙනස්. මමයි වගේ නංගී වෙනස්. මේ ඔයක මේ මතක් කරපු හොඳයි මේ දැන් මිල් අර වචනයක් තියෙනවන මිලේනිියල්ස්ල කියලා සහස්ත්‍රය පරම්පරාව කියලා ඇබ මට මේ ඇමරිකාවට ඇවිල්ල තමයි තේරුණේ ඒ මිලේනියන්ස්ලායි මාත් අපිත් මිලේනියල් කෙනෙක් තමයි හැබැයි ඒගොලන් ගැටිටියුත් සෑහෙන්න වෙනස් මොකදර ටෙක්නෝලොජිකල් ඩෙවලප්මන්ස් මේ උත් එක එක සෑහෙන වෙනස් ඇටිඩියුස ඇතියෙන්නේ මොකද මට ගොඩක් විට මේ ළඟයි මේ ඒගොලන්ගේ අම්මල තාත්තලගේ ආකල්ප මට හෙම දෙයක් තේරෙනවා ඔව් ඒ ඒ කියන්නේ දැන් අපේ අපි හදන වැඩට පරිසරය අනුව, අපේ ආර්ථික තත්ත්වය අනුව, අපේ ආගම අනුව, අපේ අධ්‍යාපන මට්ටම අනුව, අපේ සමාජ මට්ටම අනුව එකම රටේ වුණත් ඉන්න තරුණ තරුණියන්ගේ ආකල්ප හැසිරීම් වගේ දේවල් ගොඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ලංකාව ගත්තත් උනත් ඔයාලට පේනවනේ ඇතැම් තරුණ තරුණියෝ විෂණ පාරට බැහැලා අපිට රැකියා නෑ කියලා උද්ඝෝෂණ කරද්දී සමහර තරුණ තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් පටන් අරගෙන අනිත් තරුණයන්ටත් රැකියා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. දේශපාලන පක්ෂයටත් UNP එකේ ඉන්න තරුණයෝ පොදුජන පෙරමුණේ ඉන්න තරුණයෝ JVP එකේ ඉන්න තරුණයෝ ඉතින් ඒ හින්දා තරුණයෝ මෙහෙමයි කියලා එක විදිහක මේ ස්ටේට්මන්ට් එකක් කරන්න හරි අමාරුයි. හැබැයි කොහෙදද ඒගොල්ලොන් එකතු වෙන්න කියන් කියන එක කියන්න පුළුවන් මොකද ගොඩක් වෙලාට ලෝකෙ කොතන හිටිය තරුණයට තියෙන ප්‍රශ්න එක සමානයි සමහට එගොල එකට විසඳුම් හොයන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් එගොලුන්ගේ විසඳුම ලැබිය යුතුයයි හිතන ආකල්පය වෙනස් වෙන පුළුවන් හැබැයි මුහුණ දෙන ගැටලුව සමානයි උදාහරණයක් විතර අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ ගැටලු විරැකියාව පිළිබඳ සම්බන්ධ ගැටලු ඒ වගේ අනාගතය පිළිබඳව හතින ස්ථිරතාවයක් නැතිකමත් එක්ක එන ගැටලු. ඊට පස්සේ දැන් අපි ටෙක්නොලොජි එක අපිට තිබ්බට ඒක හරියට යූස් කරන්න දන්නේ නැතු වුනහම හරි ඒකේ අපි සේෆ් නැත්තම් අපි ඉන්ටර්නෙට් එක හරි ඩිජිටල් ටෙක්නොලොජිස් හරි යූස් කරනකොට ඒ වගේ ගැටලු මට හිතෙනවා ගොඩක් වෙලාවට තරුණ තරුණියන්ට ඒවා සමානයි කියලා. ගොඩාක්ම තවත් ලෝකේ කොච්චර දැන් හිතන්නකෝ මම ලතින් ඇමරිකාවේ ඉන්න තරුණයන්ට කතා කරත් අප්‍රිකාවෙන් තරුණයන්ට කතා කරත් යුරෝපීය තරුණයන්ට කතා කරත් ලංකාවෙන් තරුණයන්ට කතා කරත් ගොඩාක් තරුණයන්ට හිතන දෙයක් තමයි මේ ඒගොල්ලොන්ගේ ඒගොල්ලොන්ගේ වොයිස් එක හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් නායකයෝ ඒගොල්ලොන්ගේ වොයිස් එකට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලොන්ට තියෙන අර්ජන්ට් ප්‍රශ්නවලට උත්තර හොයන්න උත්සාහ කරන්න කියන එක. එතකොට ඒක හින්දා මට හිතෙනවා ලෝකයේ හැමතැනම ඉන්න තරුණයන් සහ අපි කියන්නේ පොලිටිකල් ඉන්ස්ටිටියෂන්ස් කියල අතර මේ කිසියමාකාරයක මේ ට්‍රස්ට් ගැප් එකක් එනත විශ්වාසයේ ලොකු ගැප් එකක් ඇතිවෙන පවතින ඉතින් විධ තරුණ විධ ගටෙක උත්තර හොයන්න උත්සා කරන උදාහනක් විතයට දැන් ස්වීඩනය වගේට ග්‍රේට තන්බර්ග වගේ කෙනෙක් එලියට ගිහිල්ලා මේ උද්ඝෝෂණ කරලා ප්‍රොටෙස්ට් කරලා යාගේ කටහඬ එලියට දාන්න හදනතුකට දැනට මේ වෙදදි මිලියන ගානක් තරුණ තරුණ ඒ මූවමන්ට් එකට එකතු වෙලාඉන්න සමහර තරුණයෝ ඡන්දයට ගිහිලා හිතනවා මේ දේශපාලනය තුළින් මම මේකට විසඳුමක් හොයනවා කියලා. සමහර තරුණ තරුණයෝ ව්‍යවසායකත්වයේ ඒකට උත්තර හොයන්න හදනවා. ඉතින් අර මං කිව්වා වගේ ඒක අපි උත්තර හොයන්න හදන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගැටලු බැලුවහම ගොඩක් වෙලාවට ලෝකයේ තරුණ තරුණයෝ මුහුණ දෙන ගැටලු වල යම් යම් සමානකම් තියෙනවා. මම දන්නේ අපේ ස්ටේජ් එක මොකක්ද කියලා මේක පෝස්ට් ඩිව ඩෙවලපින්ද මට මට වචනේ හරියට දන්න මේ ලංකාව ලංකාව ලෝව මිඩල් ඉන්කම් පහල මධ්‍යම පාන්තික රටක් පහල මධ්‍යම ප්‍රාන්තික රටක් ඒ මෙතනින් ඩෙවලප් ස්ටේජ් එකට යන්න අනිත් අය මොන මොන වගේ ක්‍රමවේදද එක නිගුලන්ගේ තරුණයන් මොකද මේ අපි පොලිටික්ස් වලින් පොඩක් ඇත්වෙලා ඒගොලන්ගේ මේ ග්‍රාසුට් ලෙවල් එක ඒගොලන් මොනවගේ දේවල්ද කරන්න යකේ මොට පොඩි උදාහරණයක් එම දෙන්න පුලන්ද මේමයි දැන් ඔයා ඔයා කියන්නේ දැන් ඩිවලොප්මන්ට් කියන එක අචීව් කරපු රටවල් වල තරුණ කොයි විදිහට එකට කන්ට්‍රිබියුට් කරලා තියනවද කියන එක නේ ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ. දැන් එහෙම ඇත්තටම උදාහරණ හොයන්නත් හරිම අමාරුයි. මොකද අපි දකින ගොඩක් රටවල් තාමත් ඉන්නේ process එකේ. හැබැයි මේ හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං concept එකක් තියෙනවා මේ අර four asian tigers ලා ගැන තිනොදේ රටවල් හතරක් තියෙන රටවල් කියන්නේ ඒෂන් ටයිගස් කිව්වම හරි දන්න මලේෂයා කොරියා ඒ සෙට් එකද අර ආසියාන් සෙට් එකද ඕ ෆෝේෂන් ටයිගස් කියල කියන්නේ මේ Hong Kong Singapore south Korea Taiwan ඉට පස් මහිතන ටයිග කලබ් කියලා කියනවා ඉන්ඩුනීශය මලේෂයා ෆිලිපීන්ස් වියට්නාම් තයිලන් මහිතන්නේ මට ඒකන හරියට මතක නමුත් මේ හතර තමයි Hong Kong Taiwan Singapore South Korea කියන එක. එතකොට තියරි එකක් තියෙනවා මේ රටවල් කිසියම් ආකාරයක හිතන්නකෝ දැන් නියෝ ලිබරල් පොලිසිස් පාවිච්චි කරලා ආර්ථික වර්ධනය ඇති කරගත්තු රටවල් කියලා. එක දිගටම ආර්ථික වර්ධනය ඇති කරගත්ත සහ වර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් කියලා. ඒකට එක තියරි එකක් තියෙනවා මේ රටවල් මේ සංවර්ධනය අත් කරගත්තේ ඒ රටවල් වල තරුණ ජනගහනය වැඩි කාලයක් තියෙද්දී ඒ කාලය ඇතුළත මේගොල්ලෝ මේ කාර්මිකරණ ඉන්ඩස්ට්‍රියලයිසේෂන් කියන එක වැඩිපුරම කරලා ඒ ්‍රීමකට කනොමි සතුල ඉන්ඩස්ට්‍රියලයිසේෂන් වැඩිපුර කළ ඒ හිටපු වැඩි තරුණ ජනගහනයෙන් උපරිම විදිහට ආර්ථික පල නෙලා ගත්තා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හොඳ අධ්‍යාපනයක් දීලා ඒගොල්ලෝ රටේ ආර්ථිකය වර්ධනය කරන්න ඒ ජනගහන වර්ධනය උපයෝගී කරගත්තා කියලා. ඒකට කියනවා ඩිමෝග්‍රැෆික් ඩිවිඩන්ඩ් එකක් ගන්නවා කියලා. ඩිමෝග්‍රෆිය එක අවුරුදු පහළවත් හැටත් අතර ඒ කට්ටිය වැඩිම පිරමිඩේ ඒ කට්ටිය වැඩිම වෙලාවක ඒ රටත් වැඩිම විදිහට අධ්‍යාපනයට සහ ජොබ් ක්‍රියේෂන් රස්සා ඇති කරවන්න ස්ට්‍රැටජිස් ඇති කරලා ඉන්ඩස්ට්‍රියලයිසේෂන් වැඩි කරලා ඒ හරහා විශාල ආර්ථික සංවර්ධනයක් ලබාගෙන තියෙන රටවල් කියලා. නමුත් දැන් ලෝකයේ අද වෙද්දී මේ සම්පූර්ණයෙන් සංවර්ධනය වෙච්ච රටවල් නැහැනේ. දැන් අර මත් ඉසලත් මයි අපි කතා කරදි වාය වෙලා තිබේ දැන් ඇමරිකාව ගත්තත් මේ සම්පූර්ණයෙන් සංවර්ධනය වෙච්ච රටක් නෙමෙයි. එදකොට දැන් තම යම් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් දැන් මම මේ නම් කරපු රටවල් මේ සවුත් ඊස්ට් ඒෂියන් රටවල් උනත් ආර්ථික අතින් වර්ධනය ගත්තට මේ සමාජය අතින් ඒගොල්ලෝ වර්ධනය වෙලා නැහැ කියලා කෙනෙකුට මේ ආගියු කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් තවත් ස්කූල් ඔෆ් තෝට් එකක් තියෙනවා මේ උදාහරණයකට ස්කැන්ඩිනේවියන් රටවල් ඒ අතින් බැලුවහම ඉතා මේ වර්ධනය වැඩි කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ ආර්ථික වර්ධනය ලබා ගන්නවා වගේම සමාජ සංවර්ධනයකුත් දකලා තියෙනවා. මේ ඒ රටවල් වල තමයි social welfare කියන එක වැඩිම. එතකොට free education, free health care, එහෙම නැත්නම් affordable education, affordable health care. ඒ වගේ මේ welfare පැත්තත් ආර්ථික වර්ධනයත් එක්කම වැඩි කරලා සමාජය ගොඩක් දුරට සමානාත්මක කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ගොඩාක් පෝසත් මිනිස්සුත් ගොඩාක් දුප්පත් මිනිස්සුත් නැතුව යම් මට්ටමකට හැමෝම එක මගේ ලෙවල් එකක ඉන සමානාත්මතාවයක් තියෙන රටවල් හින්දා ඒවා ඒ නෝවේ ස්වීඩන් ෆින්ලන්ඩ් වගේ රටවල් දියුණු අයිස්ලන්ඩ් වගේ රටවල් දියුණුවෙන් වැඩි කියලා ආගිව් කරන කට්ටියකුත් තියෙනවා. ඒ වගේ මම හිතන්නක භූතානය වගේ රටක් ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ අපිට මේ වෙස්ටර්න් ඩිවලොප්මන්ට් මොඩල් අපි හිතන්න එක තමයි ඩිවලොප්මන්ට් කියලා අපිට සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ මේ බටහිර මිනිස්සු හිතන මේ සල්ලිවලින් ගන්න සංවර්ධනය නෙමේ අපි අපේම සංවර්ධනයක් අපි ඩිෆයින් කරගන්නවා අපි එකට කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය GDP එකෙන් අපි සංවර්ධනය මනින්නේ අපිට GDP ඕනේ අපි GNH gross national happiness කියලා එකකින් අපි අපේ සංවර්ධනය මනිනවා කියලා ඒගොල්ලෝ දැන් එක බුද්ධ ආගමේ තියෙන අර මේ සස්ටේනබිලිටි සැටිස්ෆක්ෂන් තියෙන දෙයක් සම්බන්ධෙන් සැටිස්ෆක්ෂන් එකත් එක්ක ඒ වගේ ඉන්ඩිකේටර්ස් ටිකක් ගනනලා ඒගොල්ලෝ ඩිෆයින් කරගෙන තියෙනවා ඒගොල්ලොන්ට සංවර්ධනය කියන්නේ ඒක මේ උස බිල්ඩින් වත් හයිවේ වත් තියෙන එක නෙමෙයි කෙනෙක් සතුටුයි නම් Tamanට තියෙන දේවල් එක්ක සහ පරිසරයත් එක්ක ආගමත් එක්ක පවුලත් එක්ක සතුටින් යා ජීවත් වෙනවා නම් ඒක තමයි ඒගොල්ලොන්ට සංවර්ධනය කියලා. ඉතින් එතකොට අර හැබැයි ලෝක හැමරටක්ම එච්චර බෝල්ඩ් නැහැ අපිට අර සංවර්ධනය ඕන මේක තමයි අපේ සංවර්ධනය කියලා කියන්න මොකද අර ඔය ඉස්සෙල්ලා කිව්වත් වගේ අපි අපිව මේ වෙස්ටර්න් කන්ට්‍රීස් වලින් කොලොනයිස් කරලා ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ වැලියුස් ඒ ප්‍රින්සිපල්ස් අපි ඔළුවට දාලානේ තියෙන්නේ. ඔයා සංවර්ධිතයි නම් ඔයාට කාර් එකක් තියෙන්න ඕනේ, ඔයාට ගෙයක් තියෙන්න ඕනේ, ඔයාට මේව මේව මේව තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම අර කොච්චර වුණත් ඒ මේ පශ්චාත්‍යයටත් විරුද්ධවාදී විදිහට තමයි සංවර්ධනය කියන එක බලන්නේ. ඉතින් එහෙම හිතද්දි මට හිතෙනවා දැන් ඔයාගේ ප්‍රශ්න කරන දැන් භූතානය වගේ රටක් සංවර්ධිතයි කියලා කියනත් පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ සංවර්ධනය කියන එක මනින්නේ වෙනත් විදිහකටනේ හිතා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මේ හැමතිස මගහරින දෙයක් තම දැන් ඇමරිකාව ගත්තොත් මට මට පුදුම යක ඒක මේ එක තාමත් දෙවලප් නෑ කියල කිව් එක මොකද අර නික ලංකාව මනුස්සෙ හිතන් එක සංවර්ධිත ඒක නිකම් අර ෆිනිශ් අර අර මේ තරන්ගේ අපිම හිතා අපිම මේ ඔළුව මවාගත්ත මේ රේස් එක ගොලන් ෆිනිශ් ලයින් එක පාස් කරපු සෙට්ටක් කියලයි මේ අපි හිතන්නේ හැබැයි එක ඊට වඩා මේ අපි දන්නති පැත්තක් තියෙනවා මේ මොකද දැම් මෙහෙ ගත්තොත් අර මාර ස්ඩන්ට ලෝන් ඩෙට් කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් එක නිකං අර එකොනොමියක වටන්න පුළුවන් සයිසක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න තියෙනවා ඒත් එක <laughs> මේ හෙල්කයා හෙල්කයා කොස්ට එක හැබැයි මං හිතන්නේ ඒකර මේ ඉඳලම තමයි එක තේරුම් ගන්නුව නැත්තන් කර මේ ලංකාව ඉන්න මනුසෙක්ට එක තේරෙන්න මොකද ඒ ප්‍රශ්නටික සොල් කරලා තියෙන්නේ ඉස් නතිං වගෙන ඒකලන්ට ඕ ඒ කියන දැන් මංහිතන්න මේ ඇමරිකාව වගේ රටක තින ලොක්කුම ප්‍රශ්නය තමයි මේ ඉනික් වලිටි කියන එක ඒකැන්නේ අසමානතාව වෙල්ත් එක්ක බෙදිලා යෑමේ තියෙන අසමානතාවය දැන් ඔයා උනත් දකින්න ඇතින මෙහි නිවුස් වල හැමතිස්සෙම කියනවා මේ uh, top 1% richම 100ට එක තමයි මේ රටේම ඉකොනොමි එකෙන් 150ක් විතර කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. මම දැන් ජීවත් වෙන්නේ නිව්යෝක් වල. දැන් මම දැන් මේ ගෙදරින් එළියට බැස්සොත් එහෙම පාරේ මේ හෝම්ලස් මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා. Uh, දුප්පත්ම මිනිස්සු. ඒ වගේම තව ටිකක් මේ පාරවල් දෙක තුනක් උඩට ගියොත් ලෝකේ සල්ලි තියෙනම මිනිස්සුන්ගේ ගෙවල් දොරවල් තියෙන්නේ මේ මේ මීටර් 500 ඇතුලේ වගේම තමයි. මොකද කියන්නේ බිලියනර්ස් බිලියනර්ස් මේ රෝ කියලා රෝ බිලියනර්ස් රෝ කියලා කතනකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම හෝම්ලෙස් මිනිස්සු තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ අර අසමානතාවය වෙල්ත් එක බෙදියාමේ අසමානතාවය ඇමරිකාව වගේ රටවල් වල ගොඩක් වැඩි. මට මේ කතාව ඇහිද්දි තමයි නිකන් තේරුණේ අර සංවර්ධිතයි සංවර්ධනය කියන්නේ එක නියම් එක මේඩප් දෙයක්ද ඒන්නේ එකන්නේ එක නිකම් අනේ මන්ද ඒක දක්කගේ මේ ඔපීනියන් එක මේ ගැන එක ඒක මහින එක හරි එක ඔන්ගෝයින් ඩිස්කශනයක් සහ මහිතන අර හරිම ඩීප් ඩිස්කශනයක් එකන සංවර්ධනය කියලා අපි මනින්ද මොකක්ද කියන එක මං හිතන්නේ අර ගොඩක් වෙලාට අපි සංවර්ධනය කියලා මරින්ට මැටීරියල් මෙත භෞතික සංවර්ධනයනේ එතකොට සමහර අය ආග්‍යු කරන්න පුළුවන් මේ මැටීරියල් දේවල් වලට බෙල්ට් එකට වඩා සමහර වෙලාවට ආධ්‍යාත්මිකව ඔයා සංවර්ධිතයි නම් තමයි සංවර්ධිත රටක් වෙන්නේ. අධ්‍යාපනය අතින් රිච් නම් තමයි සංවර්ධිත රටක් වෙන්නේ එහෙම කියලා. මට හිතෙන විදිහට ලෝකයේ රටක් සංවර්ධිතයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් අර මම කිව්වා වගේ අසමානාත්මතාවය අඩු නම්. හැම කෙනෙක්ම සමාන තත්ත්වයක නම් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ දැන් ලංකාවේ අපි උත්සාහ කරනවා ළමයින්ව හොඳ මිස්කෝල් එකට යවන්න, කොළඹ ස්කෝල් එකට යවන්න, නුවර ස්කෝල් එකට යවන්න. ගමේ ස්කෝලේට ළමයා යවන්න කවුරුත් කැමති නැහැ. අපි බොරු ඇඩ්‍රස් හදාගෙන හරි කොළඹ ස්කෝලේට යවන්න හදන්නේ. මොකද කොළඹ ස්කෝල වල තමයි හොඳම අපි හිතනවා පහසුකම් තියෙන්නේ, ගුරුවරු ඉන්නේ, ස්කෝල වලට යන අය සමහර කම්පනිස් තින ලංකාවේ සමහර ස්කොලවල කටයව හය කරන්න කැමති වැඩියෙන් හැබැයි දැන් ග්‍රටක් තියෙනවනම් තමන් කොයි ස්කෝලට ගැත්ස් එකම විදිට අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන් එකම විදියට පහසුකන් තියෙන්න එහෙනම් ඒ රට දියුණු රටක් කියලා මං හිතනවා ඒවගේ අසමානාත්මතාවය අඩු කර සමානාත්මතාවය රටේ මැද ඉඳන් කොනට වෙනකන් හැමතැනටම එක විදිහට අපිට හදන්න පුළුවන් මං හිතනවා ඒ වගේ රටවල් දියුණු කියලා නමුත් දැන් ලෝකේ සමානාත්මතාවය වැඩිම රටවල් අර මම කිව්වා වගේ අර උතුරු උතුරු යුරෝපීය රටවල් කියලා කියනවා. නමුත් ඒ රටවල් වුණත් 100ක් සමාන නැහැ. ඒ රටවල් වලත් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ ගැටලු තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි කියනවා ලෝකේ gender equal රටවල් නැහැ කියලා. ලෝකේ කිසිම රටක කාන්තාවන් පිරිමින් අතර සමානාත්මතාවය අද වෙනකන් achieve කරගෙන නැහැ. ඒක කාන්තාවන් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න ප්‍රමාණය හෝ ලේබර් ෆෝස් එකේ පාටිසිපේට් කරන ප්‍රමාණය හෝ දේශපාලනයේ පාටිසිපේට් කරන ප්‍රමාණය ගත්තොත් ලෝකේ කිසිම රටක් 100ක් 50 50 කියන මට්ටමට ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් මං කියන්නේ අද වෙනකන් ඔකේ අපි සංවර්ධිත කියලා කිව්වට ඇත්තටම සංවර්ධිත රටවල් නැහැ කියන එක. අපි හැමෝම ඉන්නේ ඒ තැනට යන ට්‍රැජෙක්ටරි එක. ඒක අපි ඉන්න තැන අනුව අපි ඉතින් ඩිෆයින් කරගන්න මේගොල්ලෝ වැඩිය සංවර්ධිතයි මේගොල්ලෝ අඩුවෙන් සංවර්ධිතයි කියලා. ඔව් ඒක හරි. දැන් ඒ ගැටේ ඔමගේ ප්‍රශ්නේ විසඳුවා නිකම්. <laughs> එතනින්ම. <laughs> ඒක මොකද මේ මම හිතන්නේ අපේ මේ අපේ අපි ඉගෙන ගත්ත පොත්වල වුණත් එහෙම මේ අර්ථකථනයක් දීලා තියෙනවා කියලා. ඒකම මගේ මේ ම ගොඩක් හොයන දේවල් <laughs> අවසන් වනාවගේ <laughs> දී පුත්තර ඒ මෙම මන්ටයික පණ්ඩිතයි වගේ දැමන් කියන්න මට හිතන ඒවා ඇති <laughs> සමාරට සමයිතාව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් නැහෙමට මෙහෙමත් එකක් තියෙන කියලා ඒ එක ඩිස්කශනයක්න මේ අක්කගේ උපීන මේ අක්කගේ උපීඩියෙන් නැක් මිස කාගත් නෙමේනේ සොයක මං අගේනවා ඔතන ඉදන් අක්කට මොනවගේ දේවල්ද පේන්නේ නික මොනවගේ ඔපචනිටස් අපි බලන්න ඕනේ ඉස්සාට අනාගතයට එත් එකම වා ලංකාවේ දකින ස්ට්‍රෙන්ක්ස් මොනවද ඔපචනිටස් නං මම හිතන විදියට අනාගතය කියන එක තියෙන්නේ ටෙක්නොලෝජි එක මත අපි ලෝකෙ අපි කොච්චර එක රෙසිස්ට් කරන්න හැදුවත් ලෝක ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් ටෙක්නොලෝජි මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ඒක ඩිජිටල් ටෙක්නොලොජිස්ම නොවෙන්න පුළුවන් හැබ ටෙක්නොලොජි කියන එක අපේ ජීවිතය හැම ඇස්පෙක්ට එකටම බලපාන ඉතිං අපි ඔපචනිටස් හොයද්දී අපිට හැම කෙනෙක්ටම ටෙක්නොලොජි කියන එක ස්කිල් එකක් සහ රිසෝස් එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්නම් මහිතන අපි ඕල්රෙඩි අපි ලෑස්ති වෙනවා කියලා ඉස්සරහට එන්න තියෙන දේවල්වලට දැන් අපි අධ්‍යාපනය අරන් බැලුවත් රැකියා අරන් බැලුවත් 2030 වෙද්දී රැකියා මිලියන 600ක් විතර ටෙක්නොලොජි හරහා මේ නිපද වෙන්න පුළුවන් කියලා assumption එකක් තියෙනවා. හැබැයි අපි ඇත්තටම ළමයින්ට මේ technological skills ඉස්කෝලවල universities වල උගන්වනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක් නේ. ඇත්තටම ඒවා අපි උගන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක අපි හැමතිස්සෙම මේ ලෝකේ වෙනස් වෙමින් යනවා ඉස්සරහට. ගොඩක් දුරට අද වෙද්දි ප්‍රයිමරි ස්කූල් ඉන්න ළමේ කවදාවත් අපේ අම්මලා තාත්තලා වගේ අවුරුදු 30ක් එකම රසාවක් කරන එක නැහැ. මොකද හැමදේම වෙනස් වෙදී ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ රැකියාව වෙනස් කරන්න වෙනවා. රැකියාව කියන්නේ මේ කම්පැනි එකම රැකියාව වෙන වෙන කම්පැනි වල වෙනස් කරනවා කියන එක නෙමෙයි. මම කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂන් එක පවා වෙනස් වෙන අප්ග්‍රේඩ් වෙන්න වෙනවා. එතකොට ළමයින්ට සිද්ධ වෙනවා ලයිෆ් ලොන්ග් ලර්නර්ස්ලා වෙන්න. ඉනිගලොන්ට ජීවිත කාලම ඉගෙන ගන්න වෙනනේ අලුත් අලුත් ටෙක්නොලජී අලුත් අලුත් ස්කිල්ස් අලුත් අලුත් ඉනෝවේෂන්ස් ඉගෙනගෙන අලුත් විදියට වැඩ ගන්න ඒගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි ළමයින්ට උගන්වන්න ඕනේ හෙන ඉගෙන ගන්න ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියලා කියන්නේ learning to learn කියන එක තමයි මම හිතන්නේ skill එක වෙනවා. එහෙනම් subjects උගන්නලා ඇත්තටම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හැමදේම ඉස්සරහට වෙනස් වෙන හින්දා. එතකොට අපි ළමයෙකුට දීලා තියෙනවා නම් learning to learn කියන skill එක එයාට ඒක apply කරන්න පුළුවන් history වලට උනත්, math වලට උනත්, science වලට උනත්, ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකකට. ඒතර මම හිතන ඔපචුනිටිස් තියෙන්නේ අන්න එතන අපි අපි ෆෝත් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවලූෂන් එකට ලෑස්ති වෙන්නේ කොහොමද? ළමයින්ව ප්‍රිපෙයාර් කරන්නේ කොහොමද? අපේ ඇටිටියුඩ් සහ ස්කිල්ස් වලින් අපි ප්‍රිපෙයාර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ජෙනරේෂන් එකක් විදියට. ලංකාවට මං හිතනවා ලොකු ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා කියලා. මොකද අපිට ෆ්‍රී এඩියුකේෂන් හරහා ලොකු chance එකක් තියෙනවා ලංකාවේ හැම ළමයාම රීච් කරන්න. අපේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එක, ඒ කියන්නේ අපි এডুকেෂන් අතෙන් ගත්තොත් හොඳ ඉන්ඩිකේටර්ස් තියෙන රටක්නේ. අපේ හැම ළමයාම වගේ අධ්‍යාපනය මේ ෆෝමල් এডুকেෂන් එකට යනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් ටෙක්නොලොජිකල් awareness, technological skills සහ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් හදන්න ලංකාවේ හැම ළමයටම ටෙක්නොලොජි යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට මම හිතනවා එතනින් අපිට ලොකු ලෙවරේජ් එකක් ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් කියලා දැන් අපේ ස්කූල් නෙට්වර්ක් එක හරහා සහ already educated population එකක් ලංකාවේ comparative to අනිත් ඩිවලොපින් countries වලට comparatively ලංකාවේ ඉන්න හින්දා මම හිතනවා ඒක අපිට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා දැන් එතකොට උදාහනයක් විදියට එක පැත්තකින් මම ගොඩක් රිග්‍රට් කරන එකක් තමයි ලංකාවේ දැන් අපි මේ පැන්ඩමික් එකේ අවුරුදු දෙකකට වැඩි ඉද්දී තාමත් අපි ළමයින්ට ටෙක්නොලොජිකල් ඩිවයිසස් වත් දෙන ප්ලෑන් එකක් හදලා නැහැනේ. ඉන්ටනෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ළමයින්ට දෙන්න ප්ලෑන් එකක් හදලා නෑ ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ ඒව මිස් ඔපචුනිටීස් ඒවා අපි අරගෙන ඇත්තටම මේ මේ පැන්ඩමික් එකත් ඔපචුනිටි එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගෙන ඒ ඉන්ෆ්‍රස්ට්‍රක්චර් එක ඒ ටූල්ස් ටික ඒ එඩියුකේෂන් එක ළමයින්ට දෙන්න පුළුවන් නම් අපිට ඔල්රෙඩි ඒගොල්ලෝ ප්‍රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන් අනිත් සංවර්ධනය වෙමින් පාත්වෙන රටවල්ට සාපේක්ෂව ඒක අපේ මට අක්ක කියදි තමයි තේරුණේ මේ ඉගන්නේ අපි පැන්ඩමික්යක් වෙලාවේ ඉන්ටනෙට් දීලා අර විෂයන් උගන්වන එකට වඩා දෙයක් කරන්න තිබ්බ නේද කියලනේ එකන ස්කිල්ස් කුසල්ලතා දෙන එක එකන විෂයන් උගන්නන එක මහිතන දැන් ලංකාසි රසු පහකට වඩා ටීවී තියෙනවන ගෙවල් වල දේක ටීව එක ටීච කෙනෙකුට සමහට සබ්ජෙක් සුගන්නන්න පුළුවන්නේ ඔ මදකල් තින මදකල් තින මේ කරනවා එක ඕ ස්කිල්ස් කියන එක උගන්නන එක ගොඩක් වෙලාට සෙල් ලර්නිින් කරන්න පුළුවන් ඒවගේම නන් ෆෝමල් ඉන්ෆෝර්මල් ඩිකේෂන් හලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් ඒක මං හිතනවා දැන් මං දැක්කා දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ හැම ළමයාටම ලැප්ටොප් එකක් හරි ටැබ් එකක් හරි දෙන එක දියුණු රටවල් විතරක් කරන එක නෙමෙයි දැන් එල් සල්වදෝර් වගේ දියුණු වෙමින් පවතින රටක පවා මං දැක්කේ රටේ ජනාධිපතිවරයා කියලා තියෙනවා මේ හැම ඉස්කෝලේ යන ළමයෙකුටම මේ ටෙක්නොලොජිකල් ඩිවයිස් එකක් දෙන්න ඒගොල්ලෝ කටයුතු කරනවා කියලා මොකද අර ඒ ඒ බොහොම තරුණ අවුරුදු 38ක ජනාධිපතිවරයෙක් ඉන්නේ රටේ ඒගොල්ලෝ දකිනවා මෙතන තියෙන ඔපචුනිටි එක මොකක්ද කියලා. සහ ඒ ඒ රටේ ඉන්න තරුණ ප්‍රජාව කොහොමද ඒ හරි ස්කිල්ස් එක දුන්නොත් ඒගොල්ලෝ අනිත් පැත්තට කොහොමද රටට කන්ට්‍රිබියුට් කරන්නේ කියන එකත් ඒගොල්ලෝ දකිනවා දැන් අපි අර ඉස්සර කතා කරන්නේ අර 4 Asian Tigersලා ඒගොල්ලොන්ගේ ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති කරගන්න ඒගොල්ලොන්ගේ youth population එක peak වෙලා ඉන්න වෙලාවක demographic dividend එක ගත්තා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දැන් ලංකාවේ මට හිතෙනවා අපි ඇත්තටම දැන් ඒක මිස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද ලංකාව දැන් ඇත්තටම aging population එකක් ඉන්නේ අපේ. අපේ තරුණ පොපිලේෂන් එක පීක් වෙලා තිබ්බේ මේ මිට ගොඩක් කලින් හැබැයි අපි මේ දැනට ඉන්න තරුණ තරුණයෝ ටිකටවත් ඒ ස්කිල්ස් ටික දීලා ඒ නොලෙජ් එක දීලා ඒගොල්ලොන්ගෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම පොටෙන්ෂල් එක ඒගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඒගොල්ලොන් පර්සනලි විතර නෙමෙයි රටේ ආර්ථිකය සහ සමාජය දියුණුවටත් ගොඩක් දුරට බලපාන්න පුළුවන්. ඕකේ ඕකේ මට මේ මේක මම හරිද දන්නේ නැහැ මේ මට මට වෙලාවට හිතෙනවා මේ දැන් හිතමු බලන්න අපි මොකක් හරි කම්පන එකක් ස්ටබ්ලිස් uh, කරනවා නම් ලංකාවේ uh, ලංකාවේ uh, ඒ පොපිලේෂන් එක එක මට හිතන එක ඒගලන්ගේ අර එජුකේෂන් ලෙවල් එක වැඩි ඉතින් මේගොලන්ට ලොකු සැලරිය එකක්කුත් ගෙවන්න ඕනේ ඊට වඩා ලාබයි කම්පනියක වෙන කොහැරි චීප් ලේබ තියෙන තැනකට ගෙනිච්චන කියලා මොකද මට හිතන අපිට වේව එක මගහැරුණද කියලා මට හිතනවා නිකං අර ඉන්ඩස්ට්‍රියලයිසේෂන් එක මොකද මේ එක ජීවන මට්ටම ඉහල ගිහින් එහින්ද මිනිසුන්ගේ ඩිමාන්සුත් වැඩි දැන් මට එහෙම හිතනවා වෙලාකට ඒක මත් මම එක නොමිස් කනම ඇතරෝ එක හමලොකුට එක්ස්පර්ටිසක මගන්න නමුත් මොතවා කියන එක හල් තියෙනවා මේ උදාහරක් ඇඟලුම් ශේස්ත්‍රයේ අර ඉස්සර කියවන ලංකාව ගොඩක් මේ ඒකට ප්‍රසිද්ධ රටක් කියලා මේ එක්ස්පෝර්ට්ස් වලට නමුත් මම අහලා තියෙනවා දැන් ඇත්ති මේ බංග්ලාදේශය වියට්නාම් කාම්බෝජියා වගේ රටවල් වල සහ අප්‍රිකාවේ ටැන්සනියා කෙනියා උගාන්ඩා වගේ රටවල් වලට ගොඩක් ඒ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා අරිනවා කියලා අන්තර්ජාතික සමාගම් විසින් මොකද ඒ රටවල් වල රොයා කිව්වා වගේ ලේබර් කොස්ට් එක අඩු අඩු හින්දා ඒක හැම හරිට කියන්න ඒ සම්බන්ධ වැඩි ස්ටඩි කරලා මොකද මන්දැනගන්න කැමති බොනවගේ දෙයක්ත කරන්න ඕනි කියලා ඉදනෙක් ෆයිටටෙන්ියස මේ ඒක මයම් දිසමානය හිත හිත ඉන්න මේ මොකදර මේ අනිත් රටවල් කරපු දේම කරන්න දැහැනේ මොකද ඒ ඩෙමොග්‍රෆික් එක වෙනස් වෙන හින්දා මට එක්ක වෙලා මට හිතන දෙයක් තමයි දැන් ඒවා දැන් අපි කතා කර දැන් ගොලුම් ගත්ත තර ප්‍රඩක්ෂන් ඉකොනොමියකටන එක කන්ට්‍රිබියුට් වෙන්නේ හැබැයි අපි සර්විස් ඉකොනොමිය එකක් විදිහට ලංකාව හිතුවොත් දැන් හිතන්නකෝ IT සෙක්ටර් එක වගේ අතරම ලංකාවේ තියෙනවානේ හොඳ ටෙක් කම්පනීස් එහෙම ඒ වගේ ටෙක් විතරක් නෙමෙයි අනිත් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලාත් ඉන්නවානේ ටෙලිකමියුනිකේෂන් හොවේවා අනිත් එක එක සර්විසස් තියෙනවනේ අපි ඕන කරන ඒ පැත්ත දියුණු කරොත් මොකද ඒවත් අර හයිපෙන් ජොබ්ස් නේ ඒවා ලෝකයින් ජොබ්ස් නෙමෙයිනේ අනිත් එක මැනුවල් ලේබත් නෙමෙයි ඒවා මේ අපි ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ලේබර්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒවට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ රටේ අධ්‍යාපන අපේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අධ්‍යාපන මට්ටම සහ ඒ එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් එක්ක මට හිතෙනවා ඒ වගේ සෙක්ටර් එකක ජොබ්ස් ක්‍රියේට් කරොත් අපේ තරුණ තරුණියොත් මේ කැමති වෙයි කියලා ඒ ඒවට ඇට්‍රැක්ට් වෙයි කියලා ඒ සෙක්ටර්ස් කන්සිඩර් කරන්න මොකද දැන් උදාහරණයක් විදියට අපේ ළමයි දැන් හරියට රට යනවනේ ලංකාවේ ඔපචුනිටිස් නැහැ කියලා අපි හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්නේ කොහේ හරි රටකට පැන ගන්න නේ මිඩල් ඊස්ට් හරි යුරෝප් හරි ඇමරිකාවට හරි කැනඩාවට හරි පැන ගන්න. නමුත් මෙහි ආවිලත් ගොඩාක් මේ ළමයි දුක් විඳිනවානේ ඉගෙන ගන්න හරි පොඩි පොඩි රැකියාව කරලා කොමාරි සල්ලි වාගෙන ගොඩාක් මහන්සි වෙනවානේ. ඉතින් ඒ ඒ එෆර්ට් එක එච්චර මහන්සි නොවේ ලංකාවේ ඉඳන් ඩිග්නිෆයිඩ් ලයිෆ් එකක් ගෙවන්න පුළුවන් නම් Tamanට මං හිතනවා ඒගොල්ලෝ වුණත් අපිට රිටේන් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒගොල්ලොන්ගේ දැනුම සහ අපි ඒගොල්ලොන්ට කරන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක පොඩි කාලේ ඉස්කෝල හරහා free health care free education හරහා කරන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක රිටේන් කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේ ඇට්‍රැක්ටිව් ඔපචුනිටිස් රට ඇතුලේ ඇති කරොත් කියලා. ඉතින් මට හිතෙනවා අර ඒ ඒ විදිහ අපි එහෙම ප්ලෑන් එකකට ගියොත් ගොඩක් දුරට ලංකාවට හොඳයි කියලා. මං මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය ඔක් ගැන තමයි මොකද මේ මහිතන ගොඩක් විටිමිට ගෙන මාතෘකාවක් තමයි මේ බුද්ධි ගලනය නැත්තම් මේ බ්‍රේන් රේන් කියන එක එක එක මට ඇත්තර අක පර්ස්පෙක්ටිව දැනගන්නට මේ ඇත්තට කියන තරම් රටට හානිකර දෙයක්ද නැත්තම් මේක නිකං ඉත්ස නැචුරල් තිංද නැත්තම් මේ මොකක් දක්කගේ ඔපීනියන එක මේ ගැන මෙහෙම මං හිතන්නේ මයිග්‍රේෂන් කියන එක අරවා කිව්වා වගේ එක නැචරල් නැචරල් දෙයක් නැචරල් දෙයක් කියලා කියන්නේ නැචරලි මිනිසු මයිග්‍රේට් වෙනවා කියන්නේ මේක අර අපිට නැචරලි හිතෙනවා අලුත් දේවල් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න අලුත් එක්ස්පීරියන්සස් ලබා ගන්න අර කතාවක් වෙනන්නේ grass is always greener on the other side කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි මිනිස්සු විදියට හැමතිස්සෙම interested අලුත් දේවල් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. නමුත් මං හිතන්නේ මයිග්‍රේෂන් කියන එක choice එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මට choice එකක් තියෙන්න ඕනේ මම මගේ රටේ ඉඳන් හොඳ ජීවිතයක් ගත කරනවද වෙන රටකට ගිහිලා හොඳ ජීවිතයක් ගත කරනවද කියන එකේ choice එක මම පුද්ගලයෙක් විදිහට හෝ මම පවුලක් විදිහට කරන්න මට පුළුවන් කරනවා. නමුත් මට choice එකක් නැති තැනට මාව ගෙනල්ලා මට කිසිම opportunity එකක් නැත්තම් සහ මට කිසිම hope එකක් නැත්තම් මගේ රටේ. එතකොට මට choice එකක් නැහැ මම මගේ පවුල ගොඩ දානවා නම් මේ රටෙන් පිට යන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා එක ඔයාට ඔයා එම්පවර් චොයිස් එකක් නෙමෙයි ගන්න. ඔක් කරන දෙයක් නැතිම තැන තමයි ආපන් කොහේ හරි යනවා කියලා මේ යන්න හදන්නේ. අර එතන තමයි හිතන්නේ වෙනස තියෙන්නේ. මයිග්‍රේෂන් කියන එක අපිට කවදාවත් නවත්තන්න බෑ. අපි හියුමන් බීಯಿಂග්ස් විදිහට අපි හැමතිස්සෙම මයිග්‍රේට් වෙනවා. වෙන වෙන තැන් වලට යනවා. නමුත් ඒක අපි චොයිස් එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඒක තමයි ලොකුම ලොකුම දේ. හැබැයි අපේ ලංකාවට වෙන ලොකුම මං හිතන්නේ ගැටලුව තමයි අපි නිදහස් අධ්‍යාපනය හරහා ළමයින්ට අවුරුදු 12ක් ඉස්කෝලේ උගන්වලා ඊට පස්සේ කැම්පස් එකේ අවුරුදු ගාණක් උගන්වලා ඒකන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක අපි ආපහු ප්‍රතිඵල ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්නේ අපි ආයෝජනයක් කරන්නේ ප්‍රතිලාභයක් බලාගෙන නමුත් අපිට ඒක ප්‍රතිලාභය ගන්න වෙන්නේ මොකද ගොඩාක් ළමයින්ට ලංකාව ඇතුලේ ඔපචුනිටිස් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගන්න এডুকেෂන් එකේ ක්වලිටි එකට සාපේක්ෂව. ඇත්තටම අපිට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලැබෙනවානේ. ලංකාව ඇතුලේ දැන් මගෙන් ගොඩක් අය විශ්වාස කරන්නේ මම ලංකාවේ මේ ඉස්කෝලේ කියන්නේ ආණ්ඩුවේ ඉස්කෝලේකට ගිහලා ආණ්ඩුවේ කැම්පස් එකකට ගිහිල්ලා UN එකට ඇවිල්ලා මෙතන වැඩ කරනවා කියලා ගොඩක් අය විශ්වාස කරන්නේ. දැන් මගෙන් අහනවා අපිට රට නෙමෙයි යුනිවර්සිටි ගියේ මෙහෙම කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ලැබෙන quality එක education එක ඊටාම වැඩි ලංකාවේ. නමුත් ඒ අපි ලොකු quality එකට education එක අරගෙන නමුත් අපිට contribute කරන්න opportunities නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ intellectual capacity එකෙන් contribute කරන්න dignified life එකක් අපිට ගෙවන්න opportunities අඩුයි. ඒතකොට තමයි ළමයි රටෙන් පිට යන්න උත්සාහ කරන්නේ. මට දැනගන්න ඕනේ ඒක මේ කෙනෙක්ට තර්ක කරන්න බැරිද මේ ෆ්‍රී එජුකේෂන් එක ඇතන ලොකු හානියක් වෙනවා කියලා රටට නෑ මංහිතන්න එඩියුකේෂන් කියන එක එක ෆන්ඩමෙන්ටල් හිවමන් එක මදන්න හැබැදැන් ඇමරිකාවගේ රටක් ගත්තොත් එකගලන්ගේ හෙම හයමගේ හයිස්කූල් එජුකේෂන් මහිතන්න මෙහෙ ෆ්‍රීද කොහෙද හැබැයි කොලේජ් එජුකේෂන් නැත අන්ඩ ග්‍රජුවට් මාස්ටර් මාර් එක්ස්පෙන්සි එතොට මේගුලන්ටේ ප්‍රශ්න නෑන මොකොද මේ එක රටෙන් ගෙවන මේ වියදමක් නෙමේනි එතුර කෙනෙක්ට ආගිකාන් බැරිද දිසිස් ඩුවං මෝ ඩැමේජ් කියලා මොකද අන්ඩගජුවට් එජුකේෂන් එක ගත්තොත් ඒ යන්න පුළුවන් ඒ පාස් වෙච්ච ප්‍රමාණයෙන් මහිතනි සියයට දහයක් වගේ නේද එතොට සියට දහයකට ඔපචටිස් දෙන්න අර සියට අනුවම කපනවගේ වැඩක් නේද කරන්න එතන හ්ම්. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි මම හිතන විදිහට এඩියුකේෂන් කියන එකට කිසිම කෙනෙක් සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මම හිතන්නේ ඒක කෑම වතුර වගේ බේසික් ෆන්ඩමෙන්ට් අම කෑම වතුරට දැන් සල්ලි ගෙවනවා එක මං කියන අර අපි එයා බ්‍රීත් කරනවා වගේ එඩියුකේෂන් කෙනෙක් මං හිතන්නේ හැම කෙනෙකුටම යුනිවර්සලි ෆ්‍රී ලැබෙන්න ඕනි සර්විස් එකක් කියන එක තමයි මගේ මගේ ෆිලොසොෆි එක. ඉතින් මං හිතනවා ඒක හින්දා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ෆ්‍රී এඩියුකේෂන් එකේ නෙමෙයි. ෆ්‍රී এডියුකේෂන් එකෙන් පස්සේ ඒ ලබා ගන්න এডියුකේෂන් එකෙන් කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න ඔපචුනිටිස් හදලා නැතිකම. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි අපේ දැන් ඔපචුනිටිස් හදලා නැති හින්දා තමයි ගොඩක් අය ඒ ඩියුකේෂන් එක අරගෙන වෙන තැන්වලට යන්න උත්සාහ කරන්නේ. දැන් අප අපේ ඇටිටියුඩ්ස් වලත් තියෙනවානේ අපි දැන් ඩිග්‍රී එකක් ගත්තොත් එක්ක ආණ්ඩුවේ රැකියාවක් කරන්න ඕනේ පෙන්ෂන් එක තියෙන රැකියාවක් කරන්න ඕනේ එහෙම කියලා ඇටිටියුඩ් එකක් තියෙනවා දැන් ඒක එක එක ප්‍රශ්නයක් මං හිතන්නේ ඊළඟට දැන් මම ඔයමයි දෙන්නම අපි සයන්ස් ෆැකල්ටි කෙනෙක් හිටියේ දැන්වා හිතන්නක කෙමිස්ට්‍රි ස්පේෂල් එකක් කරපු ළමයෙකුට හරි මොලිකියුලර් බයොලොජි ස්පේෂල් එකක් කරපු ළමයෙකුට වැඩ කරන ලැබ්ස් කීයක් ලංකාවේ තියෙනවා දැ අපි ළමයිට උගන්නනවා එක සබ්ජෙක්ට එකක් සහ ස්කිල්ස් වගේයක් හැබ ඒගුල එක කන්ට්‍රබුට් කන්න කොහේ දෙගොන්ට ඔපචුනිටිස් තියෙන් ඉලන් අපි යුනිවර්සිටේශල දැන්මන් දැකතින තව මේ ආටිකල්ස් වගේ කිවම මෙලඟ තිබේ අපි ගොඩාක් හිස්ට්‍රී ලැන්වේජස් ආත් සබ්ජෙක්ස් ළමයි තවසන් දහස් ගානකට ළමයි ඒ ලැංවේජ සුගන්න මේ ආ සබ්ජෙක්ස් ගන්න හැබැයි ඒවට තින ජොබ්ස් මොනවද ලංකාවේ ඒවට ජොබ්ස් තුර එළමයි රැකයා විරහිත උපාධි ධාරයෙන් වෙනවා එතුටර අපි ලේබ මාකට් එක තින ඩිමාන්ස්වට ඩියුකේෂන් සිස්ටම් එක මැච් කරන්න සහ ලේබ මාකට් එක ඔපචුන්ටිසු ඇති තරන් ක්‍රියේට් කරන්න එතුට ලොකු ගැප්ප එකත් තියෙනවා මේ ස්කූල් ටුවක් ට්‍රන්සිෂන් එක මං හිතන්නේ ඒ එන්නේ ඒ වගේ ඉෂුස් හින්දා තමයි මේ ඔය බුද්ධිගාලනය කියන එක ඇති වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතු මං මං හිතන්නේ අධ්‍යාපනය කියන එක ෆ්‍රී සර්විස් එකක් විදිහට හැම කෙනෙකුටම ලැබෙන්න ඕන එකක්. ඉතින් එහාට ඒගොල්ලෝ කොහොමද ආර්ථිකයට කන්ට්‍රිබියුට් කරන්නේ මේ ෆ්‍රී ලබා ගන්න අධ්‍යාපනය කියන එක මං හිතන්නේ ඒක රටක් විදිහට අපි හිතන්න ඕන දෙයක්. මොකද අර මං කිව්වා වගේ කිසියම් මේ ඉන්වස්මටයක් කරන්න එකට රිසාල්ටයක් බලාපොරොත්තුවෙන් ඒ අපි ඒ දෙවනි කෑල්ල ගැන හිතන්න අපි පලවෙනි කෑල්ල ගැන විතරයි හිතන්නේ ඒකෙන් ඒක තම මට පෙන් දෙතින ලොකුම ප්‍රශ්නමනත ්‍රී ඩිකේෂන් කියන කරන මඟකට මේ තාමකක් මේ මගේ එක්ස්පිරෙන්න්සයක් ගැන දැන් මගේ අලු කිහිපයක් හිටිය ඒගොලන් ඕලෙවල් මෙනකම් විතර ඉගෙන ගත්තේ හරි ඉට පස්සේ එකලම් එකලන් නිකන් තේරුම් තේරුම් ගත්තා ඒලෙවල් කියන එක එකලන් හිතාගත්ත ඒලෙවල් කියන්නේ නිකන් කැම්පස් යන්න තියෙන මේ මේකක් විතරයිනේ එතොට ඒගලම් බැලවා රයිට් මේ කොස්ට එක ඕන්නෑ මට මොකද ටියෂන් ලාසස් තුන හතරකට ගෙවන්න ඕනේ මාසකට එකලන් ගියා ටෙක් එකට ජර්මන් ටෙක් වගේ තැනකට පස්සේ ගැන මටත් කලින් ඒගොළන් එකින් ග්‍රජුවේට් වෙලා රස්සාාවක් කරන්න පටන් අරගෙන මේ දැඟගොලන් සමාරක මේ කාකම්පනිසල ජම්ස් ලෑටියට ඉන්නේ මට වෙලාවට ඉතලා දැන් අර අපේ අර ඇටිටියුඩ්ඩයක් අප ඇටිටියුඩ්ඩයක් තියෙනවානේ කැම්පස් ඩිග්‍රියක් කියන්න නික මාර මේ එකන ස්ටේටසයක් වගෙන ලංකා මිනිසුන්ට මේ හැබැයි අර මට හිතනවා මේ අර අපි එක්කො දැනුවත් නැහැ මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා ඉගෙනගෙන යන්න පුළන් අපචුන්ටිස් මොකද මේ අර මයක නෝට් මට ඒක තිත් තේරුම් ගයානය පරක්කු වැඩි හැබැයි අපි මිනිස්සුනික මාරිදිර නික ලුක් ඩවන් කරනනේ අර ඒ වගේ තැනකින් ග්‍රජුවට් වෙච්චලමෙක් ඕ ඇටිටසල එම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තමයි දැන් අනිත්තක තමයි අර මේ අරවාකිවත් වගේ ගයිඩන්ස් කෙනෙක් ගොඩක් අඩුවිනේ දැන් උදාහරණයක් විදියට මම මම ඇත්තට මට සමහරලාට හිතෙනවා මම මේ මම දැන් මේ යන පාත් එක ගැන තව දැනගෙන හිටියන මං සමහරලාට බයෝ සයන්ස් ඉගෙන ඉගෙන ගන්නතු වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉගෙන ගන්නත් තිබ්බා මේ A levels වලට සහ ඊට පස්සේ කැම්පස් එකේ මම මේ අර අහම්බෙන් තමයි මේක ඉගෙනගෙන මේක තමයි මගේ පැෂන් එක කියලා දැනගෙන අර එක්ස්ට්‍රා කරකියුලා ඇක්ටිවිටීස් හරහානේ මම මගේ ස්කිල්ස් උයි නොලෙජ් උයි හදාගත්තේ මේ ෆීල්ඩ් එකට එන්න. එහෙම නැතු දැන් ඉස්කෝලේ කරියර් ගයිඩන්ස් තිබිලාවත් දැන් මෙහි ඉන්නෝනේ ගයිඩන්ස් කවුන්සලර්ස්ලා ඒ වගේ අර එහෙම සපෝට් සිස්ටම් එකක් මම හිතන්නේ ලංකාවේ හරිම අඩුයි. අපි ඒක අර ලංකා විතරනේ මම ඒක මේ ගොඩක් ඉන්දියන් ස්ටුඩන්ට්ස් ලත් මාත් එක්ක ඕක ෂෙයා කරන එක තමයි අර අපි සෙට් පාර්ට්ස් තියෙනවා දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න ලෝයර් කෙනෙක් වෙන්න කියලා අපි හිතන අර ඒක තමයි අල්ටිමේට්ලිම අචීව් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රොෆෙෂන් එක කියලා අපි ළමයින්ට ඒ තැන් වලට පුෂ් කරනවා දැන් මම මතකයි ඉස්කෝලේත් අර මම ඇත්තට බයෝ සයන්ස් කරේ ආ ඔලෙවල් එයාටක් තියෙන කට්ටිය බයෝ කරන්න ඕනේ මොකද අර එහෙම ඇටිටියුඩ් එකකින් කරා මිසක් ඇත්තටම මේ අවබෝධයකින් නෙමෙයි මේ මොකක්ද මේකින් මට තියෙන ඔපචනිටස් මනාද මේක කරොත් මට කරන්න පුළුවන් කියලා කරන්න ගොඩක් කලාවට දැවදාහනක් දෙට මගෙන් ළමයි සමහරලාට අහනවා කතා කරලා අකිමට යුවන් එකට බැඳන්න හරි කැමති මම මොකද්ද ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඒ ප්‍රශ්නය ඇතුළේම දැන් මට ගොඩාක් උත්තරේ කටියට දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒ ගොඩක් අය මට කතා කරන්නේ UN එකට බඳන්න කැමති නම් ඉන්ටර්නැෂනල් රිලේෂන්ස් තමයි ඔයා ඩිග්‍රිය කරන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන. නමුත් ඒ UN එක කියන්නේ කම්පැනී එකක් වගේ දැන් අපි මං අර කියපු රටවල් 193ට උදව් කරන්න අපේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා ඒකට අපේ ෆයිනෑන්ස් කට්ටිය ඉන්නවා අපේ HR කට්ටිය ඉන්නවා අපේ මාකටිං කට්ටිය ඉන්නවා අපේ කමියුනිකේෂන්ස් කට්ටිය ඉන්නවා අපේ ඩොක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා අපේ සිකියුරිටි ගාඩ්ලා ඉන්නවා එතකොට දැන් UN එකට ඉන්ටර්නැෂනල් රිලේෂන්ස් කරපු අය විතරක් හය කළා වැඩක් නැහැ අපිත් හය කරනවා විවිධ ස්කිල්ස් තියෙන විධ සෙක්ටර්ස් වල එක්ස්පර්ට්ලා මේ ඔපරේෂන් එක රන් කරන්න ඩ්‍රයිවර්ස් ලහය කරනවා ක්ලාක්ස් ලහය කරනවා ස්ටටිස්ටේෂන් ලහය කරන්න කම්පියට ටෙක්නිෂන් සහය කරන්න මිකැනිකල් ඉංජිනිය සහය කරන එතකට ඔපචනිටස් ගොඩාක් වැඩිවා අයිර් කරන්න මොන්නෑ ට යුවන් එකට වැඩ කරන්න එකනම් වගේ වගේ ද්‍රීම් එක අර හැබැයි මේ ඉන්ෆර්මේෂන් එළමයි කොහෙන්වත් අහලන්න දැව මේක මං කිව්වන් පස්සේ ගොඩක් අය ආ ඒක තමයි එහෙමත් පුළුවන් නේ කියලා කියන අර මං හිතන්නේ ඉන්ෆර්මේෂන් අවේලබල් නැහැ සහ අර ඒකටට ගයිඩ් කරන්න කට්ටිය කවුරුත් ගයිඩන්ස් කරිය ගයිඩන්ස් නැතිකමත් මට හිතන ලොකු ගැප් එකක් කියලා එළමයි හරි ඩිසිෂන්ස් නොගන්න මේ එඩිකේෂන් සම්බන්ධය ඕකේ ඕකේ මේ මට ඒක අහන්න ඕනේ මේ දැන් කම්පලීට ඉරලවන් කියලා හිතෙන්න්න පුලන් බයෝසයින්ස් ඩිග්‍රිය එකක් කරල පස යුවෙන් එක වැඩ කරන එක හැබයි මේ මම මගේ මේ ප්‍රොෆෙස කෙනෙක්ගෙන් ඇහවා ඔය ප්‍රශ්නය මොකද එක මේ හැමෝට මෙනවා කෙනකම් මේ එන්ජිනීරිං කරපු අය වුණා තන්තිමේද ඉන්ජිනීරී ජොබ්ස් නෙමේ කරන්නේ බට් uh, හැබැයි uh, මංගිතින් ඇහුව මේ ඇයි අපි මේ ඔක්කොම උගන්නන්න ඕන කියලා සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්නේ දානොට ගොන්ට සිට කියලා හැබැයි uh, එයමට කිව අපි උගන්නන්න ඕනේ අපි ගන්නන්නේ සබ්ජෙක්ටකමත් නෙමෙයි ඒ සබ්ජෙක්ටකෙන් මොනවද තියෙන කනෙක්ෂන්ස් සහ ස්කිල් එක ඩෙවලප් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ඒක හරියට හරිද උදාහනැකිතට අපේ එක්සජාතික සඟ මහලේකමර මගේ බොස් බැලුවොත් එයා ඉංජිනිය කෙනෙක් එයාගේ ඩිපියටි ආකිටෙක්් කෙනෙක් ඉගලු ඉන්ටර්නශන රලේෂන්ස් කරපු අයවත් ඩිප්ලොමසි කරපු කටියවත් නෙවෙයි ඒගලොන් හැබැයි ඒ රැකියා තුලින් ඒගොල්ලෝ ගත්ත කුසලතා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා අද වෙද්දී ඒගොල්ලෝ ඉන්න තැනට එන්න. ඒ උදාහරණයක් වුණා මට උනත් හිතෙනවා මම සමහර ප්‍රශ්න අප්‍රෝච් කරන විදිහ අර සයින්ටිෆික් තින්කින් යූස් කරනවා මේ ප්‍රශ්න දැන් ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒක ඇනලයිස් කරන්න. ඒකට මං උත්තරේ හොයාගන්න නම් මම යන්න ඕනේ ස්ටෙප්ස් මොනවද කියන එක. අර process oriented thinking කියන එක දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මම මේ ළඟදී මේ මේ වගේම ඉන්ටර්විව් එකකදී මට කිව්වා මම කරන වැඩේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට රටවල් 193ක තරුණ තරුණයන්ට තියෙන ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් පොදු විසඳුම් හොයන කෙනෙක්. දැන් ඒක එහෙම කිව්වම මාරම බ්‍රෝඩ් නේ. මාරම වයිබ් හැබැයි ඒක දැන් උදාහරණයක් විතර මගේ තෝට් ප්‍රොසෙස් එක උනේ හරි දැන් මේක කරන්න නම් මට ස්ට්‍රැටජි එකක් ඕනේ. එතකොට 2010 මම මුලින් ආපු ගමන් 2018 වන් කරේ කොමන් ස්ට්‍රැටජි එකක් හැදුවා එක UN එකට. ඊට පස්සේ ඒ ස්ට්‍රැටජි එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න වර්ක් ප්ලෑන් එකක් හදපු එක. ඊට පස්සේ ඒ වර්ක් ප්ලෑන් එකේ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් වලට ඉන්ඩිකේටර්ස්. ඒ කියන්නේ අපි youth employment වැඩි කරන්න මේ උත්සාහ කරනවා නම් A B C මේවා තමයි actions ඒ ඇක්ෂන්ස් වලින් එන රිසල්ස් තමයි XYZ ඊට පස්සේ දැන් මේ මේ පහුගිය අවුරුදු දෙක ඇතුළත මම කරලා තියෙන්නේ ඒක ට්‍රැක් කරන එක. ඒ කියන්නේ graph එකක් වගේ අතන ට්‍රැක් කරලා තිනා මේ කොච්චර මේක මෙහෙම මෙහෙම වුණාද කියලා. දැන් හැබැයි ඒක පෙන්නුවාම මේ ගොඩක් මේ මම කරන වැඩේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන trust එක වැඩි partners ලාගේ. මොකද අර කලිය පෝසෙස් එකක් තියෙන කලිය රිසල්ස් තියෙන කලිය අවට්කම්ස් තියෙන මොකද මේ කිය මනික පැහැදිලි කර විදිරම තමයි අපි සාමානය රිසර්ච් කන්ඩක් කරන්නේ මොකද ග්‍රාෆ්සන් ෆිගස් ඕනන ඉතින් අර කිවගේ අර වගේ සයින්ටිෆික් බැක්ග්‍රවන්් එක තියනද ඔට ලස්සන්ට අර මේ විශවලයිසේෂන්ස් එක්ක වගේ කතාව කියන්න පුළුවන් ඒකයි අනෙක දැන් එක මං කියන මට ෆුල් ක්‍රඩිට්න ක සහරලාට මම මං ප්‍රෝසෙස් ඔරියන්ටඩ් වෙන සමහලාට මං හිතනවා දැන් සෝෂල් ඩිවලොප්මන්ට් ඉන්ඩිකේටර් එකක් හිතනකෝ යූත්ලා කොච්චර පොලිටික්ස් වලට කන්ට්‍රිබියුට් කරනවද කියන එක ආ මෙහෙම මම ඉන්න ඕනේ තරුණයෝ කීදෙනේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවද කියලා. දැන් මගේ ටීම් එකේ ඉන්න සෝෂල් රේජිස්ලා මට කියනවා ඔයාගේ ඔයා හිතන්නේ හැමදේම කොන්ටිටේටිව්ලි මෙෂර් කරන්න පුළුවන් කියලා. නම් එහෙම නෙමෙයි. අපි තව විදියකට හිතමු. ඊට පස්සේ අපි යනවා ක්වොලිටේටිව් ඇනලිසිස් එකකට. ඡන්දේ ඉල්ලන්න කැමති නැති තරුණයෝ කොහොමද දේශපාලනයට පාවිච්චි කරන්නේ? එතකොට සමහර කට්ටිය සෝෂල් මීඩියා යූස් කරනවා. සමහර කට්ටිය ආට් යූස් කරනවා. සමහර වේදිකා නාට්‍ය හරහා ඒගොල්ලෝගේ පොලිටිකල් ඔපිනියන් එක දෙනවා. හැබැයි එකකින් කියන්නේ අර දේශපාලන පක්ෂයක සමාජිකත්වය දන්න තරුණයෙක්ගේ පොලිටිකල් පාටිසිපේෂන් එක වැඩි කියලා මේ නාට්‍ය හරහා තමන්ගේ බොයිස් එක ඉස්සරහට දාන කෙනෙක්ට වඩා. එතකොට අර දැන් ඒ සෝෂියොලොජිස්ට් කෙනෙකු මමයි එකට වැඩ කරන හින්දා අපිට පුළුවන් වෙනවා අර එක කොම්ප්‍රහෙන්සිව සලූෂන් එක අපිට හොයාගන්න අදක එම කියැන අපි සයන්සි කෙන ගත්තත් ආර්ටිගෙන ගත්තත් මියසික් එකන ගත්තත් අපිට හරි ඇටිටියුට සහ හරි ස්කිල්ස් තියෙනවන මේ කොමන් සලූෂන් සොයන එක අමාරු නෑ මේක මේ මමන්න එම අකගේ කතාව මේ වැදගත් දෙවල් එක්ස්ට්‍රක් කරගන්න ඉගැන්නේ අර අපිට මිනිස්සුත් එක වැඩ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න්න ඕන්නේද ඒ අපිට මේ පොත පොතපතකින් විභාගහි මනින්න බැරි දෙයක්නේ the willingness to learn and share knowledge ne මේ on continuously and we මං හිතන්නේ අපි හැමතිස්සම හරිම මේ humble වෙන්න ඕනේ නිහතමානී වෙන්න ඕනේ අපි නොදන්න දේවල් පිළිගන්න දන්නේ නැහැ කියලා සහ ඒක දන්න අයකින් ඉගෙන ගන්න මම මං UN එකට වැඩ කරන එකේ මගේ ලොකුම තෘප්තිය තමයි දැන් මගේ ටීම් එක ගත්තොත් මගේ ටීම් එකේ 30 දෙනෙක් ඉන්නවා 30 දෙනා රටවල් 30ක. ඉතින් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් භාෂාවල් කතා කරන සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් වලින් සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් අධ්‍යාපන ක්‍රම වලින් හැදිච්ච වෙනස් පවුල් පරිසර වලින් හැදිච්ච අය 30 දෙනෙක් මේ නිව්යෝර්ක් වල එක ඔෆිස් එකක ඉඳගෙන මේ වැඩ කරනවා. ඉතින් අර ඒ ඒගොල්ලො ගේන පර්ස්පෙක්ටවස් සෑහෙන වෙනස් එකන එකාට ඒ ඩයිවර්සිටිය එක ඇතුළේ මාර රිච්නස් එකක් තියෙනවා. සහ මාර දේවල් අපි ඉගෙන ගන්නවා. අපේ වැඩවලට අමතර එදිනෙදා ජීවිතේට පාවා. ඉතින් අර එහෙම හිතද්දි දැන් මට මම ගොඩක් වෙලාට ලංකාව මම ලංකාවේ පුරවැසියෙක් නේද මේක ඉවරවලත් කවදාද ලංකාවට මෙයන් ඉතින් ඒක හින්දා මම හැමතිස්සෙම හිතන දෙයක් තමයි අර අපේ ලංකාව ඇතුළත් කොච්චර ඒ වගේ ඩයිවර්සිටි එකක් තියෙනවද සහ ඇයි අපි මේ ඩයිවර්සිටි එක ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ නැති කියන්නේ අපිට රටවල් ගානක මිනිස්සුන්ට එකට ඇවිල්ලා ඒක ඔෆිස් එක වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් ඒ අපේ රටේ විවිධ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වලින් එන අයට එකට වැඩ කරන්න බැරි කියන එක මම සමහරලාට හිතනවා. ඇත ඇත නැති මේ අපි ඕ තමයි ඔයාගේ වැලියුස් තමයි ගේන්න ඕන්නේ අන්තිමේදී. ඒ කියන්නේ ඉගෙන මේ නොලේජ්ජකට වඩා ඒක්ස්පිරියන්සස් මට මදනි ගොඩක් වෙලා කතා කරලා ඉන්න මට මේ අක්කයි දරගන්න ඕනේ මේ අක්කට එහෙම මේ විෂන් එකක් වගේ තිබ්බද මෙන්න මේ තැනට එන්න නෙමෙයි හැමුත් මොනහරි විෂන් එකක් තිබ්බද මට ඒක දැනගන්න ඕනේ එකැන ස්පොඩි කාලි දම්ම විෂණයක් කියන්නේ ඒකත් ඉවෝල්විං විෂන් එකක් තියෙන්නේ මං එකන අර දවසක් උදේ නැගිටති මට මොකක් හරි ඩ්‍රීම් එකක් තියලා මම ඒක චේස් කරනවා වගේ එහෙම උත්තරයක් දෙන්න බෑ මොකද මං හිතන්නේ මම ලෝකය දකින්න දකින්න අලුතෙන් මිනිස්සු හම්බ වෙන්න හම්බ වෙන්න මට වඩා වෙනස් මතවාද දරණ අයත් එක්ක කතා කරන්න කතා කරන්න මට මගේ විෂන් එක එක්ස්පෑන්ඩ් වෙනවා සහ එක වෙනස් වෙනවා එක ග්‍රෝ වෙනවා එතකොට මේ වෙලාවවා මගෙන් අහුවත් මගේ විෂන් එක මොකක්ද කියලා එක හරිම ලින්ක්ඩ් මං දැන් මේ කරන රස්සාවට ඒක තමයි මට ඕනේ මගේ මේ දුවර කාලේ ඉවර වෙති එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ වැඩ ලෝකේ තරුණයෝ වැඩිම ගානකට ඒගොල්ලෝගේ මූලික මානව හිමිකම් අත් කරගන්න සහයව රියලයිස් කරගන්න පුළුවන් එන්වයරන්මන්ට් එකක් හදන එක තමයි මගේ විෂන් එක. හැබැයි ඒක හරිම බ්‍රෝඩ් විෂන් එකක් නේ. ඒ විෂන් එක ඇතුලේ මම මගේ පව එකෙන් මට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා තුන හතරක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන තියෙනවා. ඒ ඒක ඇචීව් කරන්නත් ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන තියෙනවා ඒ ප්ලෑන් එකට අවශ්‍ය රිසෝසස් මොනවාද කියලා දැන් human resources කොච්චර ඕනද financial resources කොච්චර ඕනද political resources කොච්චර ඕනද කියලා පොඩි assessment එකක් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒක තමයි දැන් push කරගෙන යන්නේ. ඒ නමුත් මං හිතන්නේ දැන් ඒක මං වැඩ කරන්න කරන්න සමහර වෙලාවට එන challenges එක්ක එන opportunities එක්ක ඒක ස්ට්‍රටජිය එක හෙටම හෙට වෙනවා හැබැයි අර බ්‍රෝඩ් විෂන් එක to create a world in which every young person can realize their human rights තමයි මගේ බ්‍රෝඩ් විෂන් එක නියමයි එතරක්ක මේ මයිද මේ අවසාන ප්‍රශ්නය හැටම ගැන after this what are your plans මේකෙන් පස්සේ මං මේ මේ ඊය පෙරද තින්ටකද කිව්වා මේ මං ජීවිතය අර ලෝන් ටම් ප්ලෑන් කරන්න කරන්න මේ මගේ ප්ලෑන්ෙ ගොඩක් කලා තින ඊළඟ අවුරුද්ද දෙක ඇතුළතමන් කරන දේවා තමයි එහෙම තමයි මම පොඩි කාලේ දැන් කියලා පොඩි කාලේ දහනවනේ කවුරු වෙන්නද කැමති කියලා මම කවදාවත් එකම උත්තරේ දවස් දෙකක් දීලා නැහැ <laughs> ඇමතිවරයෙක් වගේනේ <laughs> ඒ උත්තරේ නම් දීලා නැහැ මගේ <laughs> ඒක හින්දා ඒක වෙනස් වෙනවා අර්මංකිවා වගේ මං අර එක සෙට් ගෝල් එකක් තියාගෙන ඒකටම කාගෙන යන විදිහ කෙනෙක් නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට මං ඇඩැප්ට් වෙලා ජීවිතේ ජර්නි එකක් විදියට දකින්න කෙනෙක් තමයි ඒ හින්දා තමයි මං හිතන්නේ මං මෙතන ඉන්නේ මොකද මං කවදාවත් UN එකට වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන හිටපු එක නෙමෙයි මං බයෝ සයන්ස් කරලා එයා ඒකෙන් මේ සෝෂල් ඉම්පැක්ට් මේ සෙක්ට් පොලිටික්ස් පොලිසි කියන පැත්තට ආසාවක් ඇති වෙලා ඒකේ වොලන්ටරි වැඩ කරලා ඊට පස්සේ මම පබ්ලික් සර්විස් එකට යනවා මම තරග විභාග කීපයක් ලියනෝ ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු සේවය. ඒතර මම ඒකේ වැඩ කරලා ඒ අතර මේ ඔපචුනිටි එක දැකලා අර ඒ වගේ මම හැමතිස්සෙම අර ඒක ජර්නි එකක් විදිහට අර one opportunity leads to the other කියන අපි දෙයක් බිලීව් කරගෙන හරියට ඒක හොඳට perform කරනවා නම් එතනින් තව opportunity එකක් ලැබෙනවා. අර එහෙම එහෙම යන එක කෙනෙක්. ඉතින් මේන් එහාටත් exciting challenge එකක් මොකක්කත් කරන්න තමයි ආසමං කැමති නෑ එකම රසාවත් දිගටම කර කර ඉන්න ඉති මං හිතනවා මට අලුද්දයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සහ මට මට චලෙන්ජ එකක් වෙන රැකියාවක් ඊළඟට මං කරයි ගොලතුර හරිගේ බොහම ස්තුතියගේ වෙලාවට මේ මන්න සෑන දෙයක් ඉගෙනගත්තා මෙන්න මේ සයිඩ් එක මොකද ගොඩක් විට මම ඉන්ටවිය කරන්නේ ගොඩක් ස්ටෙම් පැත්තේ අයන සයින්ස් ටෙක්නෝජී එන්ජිනීරිං මැතමටික්ස් පැත්තනේ තෝට මේ මම මේ වගේ අර මේ සෝෂල් පැත්තක් හියමැටිටි පැත්තක් දකින්නෙම නෑ ඉතින් බොහොම සූති අක්කගේ වෙලාවට මම එනම් අක්කගේ ෆියජ පලන්ස්වල්ට සුබ පතනවා ආයිබෝන්නක්කේ බොම සුද්දමට ආරාධනා කරාට ඔඩත් ඔල්ද බෙස් හැ